Na baadhi ya viongozi katika eneo bunge la Tongren wameonekana kukinzana na baadhi ya wenzao katika kaunti ya Bungoma kwa kuonekana kumtetea Eliud Wekesa almaarufu Yesu wa Tongareni kwa kumtaka kuzingatia mambo muhimu katika jamii kwa ajili ya kuendelea na kukua kwa dhehebu lake. Ametuandalia taarifa hiyo Austin Wafla. Ujio huu ambao wakiongozwa na mbunge wa Tongaren Daktari John Murumba Chikati Viongozi hao wamesema kuwa mtu yeyote ana uhuru wa kulitumia jina lolote, huku akiwataka viongozi nje ya eneo bunge hilo kujitenga na masuala ya eneo hilo. Mimi sioni shida yoyote mtu kutumia jina Yesu kwa sababu ni kama mimi natumia jina John, mwingine anatumia jina Peter. There are so many people called Jesus hata huko Europe. Waje atumie jina lake bila anataka. Mungu wacha ajiite because is calling himself the name he wants. Let him seek that. Eh, ni, mimi jina langu ni John Murumba Chikati. My traditional name is Murumba Chikati. My baptism name is John. His baptism name is Jesus. Wacha aendelee na kuijiita eh, kutoka eh, constituencies zingine. Msiingilie sana maneno ya Tongareni. Sisi hatuna tabu, tuna amani. These are my voters. Mm. They are doing their own work they are not breaking the law. Wacha waendelee na kazi zao. Amina. Ingawa ni Vilevile Chikata amelitaka dhehebu hilo kutokuwa na itikadi kali kwa wafuasi wake kama njia ya kuboresha jamii pakubwa, akitumia fursa hiyo kumfadhili mwanawe Yesu Watongaren kuendelea masomo yake chuoni baada ya kukamilisha kidato cha nne kama njia ya kuwataka wafuasi kufuata mienendo ya kukuza jamii. Siwe na mtoto hata yoyote mwenye anapitia hapa na akataswe kwenda shule na sisi kama watu wa CDF tutatumia basari ya serikali ya kwamba watoto ambao wako hapa tutawasaidia ili waingie kwa katika primary, secondary na pia waingie katika colleges hata university. Na kwa hivyo uh, lazima kwanza sisi tuwe msaru wa mbele na, hizi, na hili kanisa lenu kusaidia watoto Amina. Lakini ninaenda saa hii kumwachia shilingi elfu ishirini ili ya kwamba aenda alipe fisi yake. Thank you. Na kesho kwa ile college ambayo utakuwa naenda, ile structure ambayo inabaki utakuja katika CDF ili sisi tutumie basari ya serikali, wewe ukwe mfano kwa wenzako ambao wako kwa hii dhehebu ya kwamba we must, you must go to school. Nashukuru. Wawakilishi wodi kutoka eneo hilo wamemtaka Yesu Watongaren kuwapa wafuasi wake maadili yatakayozidisha kuboresha jamii. Yesu wa Tongareni ni kijana ambaye amezaliwa nikiona, alienda shuleni nikiona mambo yake jinsi huwa anaendelea na kanisa yake huwa anaiona, na kila mtu anakuanga na njia yake ambaye anaweza kufanya kazi yake ya kuabudu Mwenyezi Mungu. Hatujaona cults zozote ambazo zinafanywa katika mji huu, na ninataka kuomba kwamba jinsi mheshimiwa amesema watoto wote ambao wanapatikana katika hili dhehebu waweze kwenda shuleni. Na mimi pia kama mama, hili nalo nalikuja kwa roho yote na kwa nguvu yote. Waumini wote ambao wanapatikana katika kanisa lako Yesu Watongareni, kuna mfuasi wako mmoja mama ambaye alipoteza mzee wake akamwacha pale pale amelala hata amekuwa shetani akakuja akaishi kwako mpaka vile walisika ndiye akarudi. Tabia kama hiyo katika sheria ya nchi ya Kenya uchue haiko. Aidha, Yesu Watongaren amewataka viongozi wa kaunti hii ya Bungoma na Magharibi kiujumla kumkubali kama mmoja wao na kuepukana na kumpiga vita dhidi yake. Naomba viongozi wetu wa Luya akiwemo Papa wa Roma oefweniye sakalikario Tisima, Titmas pia ni wetu mm. Naona wale wakisikia nje wakisikia Titmas ananikonga mkuki wanafurahi kweli mm. Watasema ona wenyewe kwa wenyewe tena wanakongana mm. Sasa pia mimi naombea viongozi wetu wote wa eneo la magharibi baraka na ushindi utokao juu mbinguni. Nikiripotia West TV toka eneo bunge la Tongaren, kaunti ya Bungoma, jina langu ni Austin Wafula.